be Dhaka. La, Vous à acheter, vous en aurez un gratuit. au de tort Oui, oui, oui, oui, oui. événement 2015. Carte d'identité 2 numéro carte d'identité 9003, Limoges, Contrain, Limoges, Perpignan, numéro de plus, ticket de carte bleue, numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, numéro de carte bleue, numéro 2, Jérôme Bertin, carte bleue, qui est carte bleue, carte bleue.

La boucle, c'est possible de la baisser un petit peu. Hmm pour la presse, elle galère vachement. Ah, je sais, mais c'est. La presse. Euh, ah et nous, on fait notre boulot aussi. Mais justement, depuis tout à l'heure, on a, réussi à cohabiter là. Mais dès que je remets, je rebaisse. Non, mais ça va, il n'y a pas de problème. Mais le pote, il voulait faire du slam. On cohabite.